Hola amigos, yo soy Kaori y el día de hoy estoy con Mariana. Estamos en la calle porque vamos a darle a probar a la gente un platillo muy tradicional coreano que se llama topoki. Ya ahora Hanan se la pasa en la cocina. Como ya habrán visto en la cápsula anterior, ya me gustó esto de estar en la cocina y preparar platillos coreanos. ¿Qué vamos a preparar el día de hoy? con queso. Los ingredientes son consomé de pollo. Consomé de pollo. Salsa topoki. Salsa topoki. Pasta udon. Pasta udon. Verdura shanghai. Verdura shanghai. O topo, rebanadas de topoki. Rebanadas de topoki. Con pastel de pescado. Con pastel de pescado. ¿Cómo te llamas? Rocío. Rocío, mucho gusto Rocío. Este platillo se llama topoki. Y bueno, es en especial es topoki con queso. ¿Es cierto? ¿Eres alérgica a algo? No. ¿No? Ya tenemos consentimiento entonces. menos. ¿O a qué te supo? No, ¿Ya han probado antes comida tradicional coreana o comida coreana? Pueden agarrar lo que ustedes quieran y lo comen y me dicen... ¿Tiene picante o no? Pica un poco... no sé qué es. como una tortilla. Es ¿Pasta? pica mucho. <laughs> Pica mucho. No es cierto. <laughs> Pruébalo. ¿Te gustó? Sí. No sé, es un poco chicloso, pero me sabe como cuando aquí venden sopa como de médula. Esto es como tortilla, como chicharrón. Como <laughs> ¿Como pasta o algo así? Sí, como pasta. Ok. No era chicharrón, lo siento. ¿Se animarían a probarlo? Sí, sí, sí. Mira, a ver. Como un palmito, parece. ¿Y como a qué sabe? Muy picante. <laughs> bueno, pues el día de hoy traemos un platillo tradicional coreano que hizo Haniru Opa. Nada más la zanahoria. lo voy a comer yo. probar? No, voy a probar ese. Yo le voy a echar ramen en vez de el udon. Ahí va. Porque me gusta más el ramen, y yo he visto en Corea, que los jóvenes, muchos lo piden así con ramen. Así es. Así es el tofuki comida de tu mamá? <laughs> Casualmente, mi mamá es coreana. Te mm, sabe amigas. Oh, oh, ya, amigas. Eso. ¿Cómo a qué sabe? Como a morrón. dale like, suscríbete, compártelo, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima. Adiós.